Deutschtest für Zuwanderer. Wirtschaftstraining. Thema Wohnen. Substantive. Der Altbau. Das Bad. Der Bewohner. Das Dachgeschoss. Das Erdgeschoss. Der Fahrradraum die Gegend, das Grundstück, das Haus, der Haushalt, der Hausmeister, die Hausverwaltung, die Kaltmiete, die Warmmiete, die Kaution, die Küche, die Lage der Makler, der Mieter, der Nachbar, die Nebenkosten, das Obergeschoss, die Provision, der Quadratmeter, das Schlafzimmer, der Umzug, der Vermieter. Der Vertrag. Der Vorort. Der Wäschekeller. Das Wohnungsamt. Das Wohngeld. Die Wohnung. Das Wohnzimmer. Verben. Kündigen. Leben. Mieten. Renovieren umziehen, vermieten, wohnen. Wendungen. Die Miete für unsere Wohnung ist nicht günstig. Die Miete für unsere Wohnung ist günstig. Unsere Wohnung hat drei Zimmer mit etwa 75 Quadratmetern. Wir wohnen in ruhiger Lage. Wir haben einen Zeitmietervertrag. Wir leben in der Stadt. Wir wohnen in der Stadt. Wir leben auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Wir haben drei Monate Kündigungsfrist. Unser Mietvertrag verbietet Haustier. Ist die Wohnung in einem Neunfamilienhaus? Habt ihr die Wohnung über einen Makler gefunden? Wenn du eine Wohnung suchst, liest noch die Wohnungsanzeigen. Wie hoch sind die Nebenkosten?